Всем привет! В данном видео подробно разберем то, как можно добавить различные программы и приложения в автозагрузку Windows, либо же убрать их из автозагрузки Windows. Все мы привыкли делать э, подобные операции через э, диспетчер задач. Перейдем в наш диспетчер задач. Как можем видеть, здесь у нас процессы, производительность журнала и далее идет автозагрузка. Здесь имеются программы, которые автоматически уже добавились в автозагрузку. Мы же хотим сюда добавить какие-то новые программы, либо же отключить старые. Для начала я покажу, как а, пользоваться программами, которые автоматически добавляются в автозагрузку, как включать и выключать. Вот, к примеру, есть у нас какая-то программа, BitTorrent, мы можем ее включить, можем отключить. К примеру, вот я ее включил, нажал «Включить», и теперь она будет у меня загружаться автоматически вместе с Windows, когда я буду включать компьютер. Нажал «Отключить», и она не будет загружаться вместе с Windows, когда я включаю в компьютер. Можно нажать «Свойства», открыть расположение файла, открываем расположение файла, в принципе, через диспетчер задач, и сразу же можем найти наш BitTorrent, наш ярлычок BitTorrentа. Что ж, э, далее. Также с другими программами в автозагрузке можно включить, отключить. Также с Яндексом открыть расположение файла, поиск в интернете, нажать свойства, нажимаем свойства и получаем здесь в принципе все свойства нашей программы. Совместимость, цифровые подписи, предыдущие версии, подробно так и безопасность. В принципе здесь все у нас есть. Ну, как же добавить, к примеру, сюда TeamViewer, либо же Afterburner, либо же какую-нибудь другую программу. Я вам покажу на примере TeamViewer. Закроем наш диспетчер задач и перейдем а, в строку «Выполнить». Чтобы открыть строку «Выполнить», нам необходимо нажать сочетание клавиш WinR. Это клавиша, похожая на Windows с таким флажочком – и клавиша латинская R на клавиатуре. Нажимаем их одновременно. винер у нас открывается строка «Выполнить». В строку «Выполнить» нам необходимо вставить команду. Shell двоеточие startup. Данную команду я оставлю в описании под видео. Для того, чтобы вы могли ее скопировать, а не вводить вручную списывая с данного видео. И нажимаем теперь Enter. Нажали Enter и у нас открылась папка автозагрузки. Быстрый доступ она называется, данная папочка. И она находится в пути John Update Roaming Microsoft Windows, главное меню программы автозагрузка. А здесь она отмечена как звездочка, в принципе, здесь у нас быстрый доступ. Ну да ладно. Что же нам необходимо сделать теперь? Теперь нам необходимо найти те программы, которые мы хотим добавить в эту самую автозагрузку. Я, к примеру, буду добавлять а, TeamViewer. Вот так вот вниз спускаюсь, можно в меню пуск поискать наш TeamViewer. А можно через поиск. Через поиск мы просто по-английски пишем TeamViewer. Он, в принципе, нашелся. Правой клавишей мыши по нему кликаем. И далее перейти к расположению файла. И здесь нам нужно скопировать наш ярлык и вставить в папку вот эту вот автозагрузка. А можно просто заходим в меню пуск и ищем здесь уже в меню пуск по алфавиту. Ищем, ищем, ищем, спускаемся ниже, ниже. Вот наш TeamViewer. Правая кнопка мыши по нему, здесь дополнительно. А, перейти к расположению файла. Переходим к расположению файла и здесь нам необходимо а, скопировать наш ярлычок. А правой кнопкой мыши зажимаем и переносим в нашу папку. Нажимаем «Копировать». Все, скопировался наш ярлык сюда. Далее, что нам требуется сделать? Теперь нам необходимо, а, к примеру, MSI Afterburner. А правой кнопкой кликаем также на MSI Afterburner, находим его дополнительно, перейти к расположению файла, и нам необходим ярлык MSI Afterburner. И мы просто его копируем. Все. Так. И сюда тоже надо скопировать. Чтобы и здесь, и здесь у нас были ярлыки. Закрываем нашу папочку, закрываем нашу папочку. Теперь открываем э, диспетчер задач. Переходим в автозагрузку, и мы можем видеть то, что здесь у нас находится теперь TeamViewer – и здесь у нас находится MSI автобернер, который мы можем по желанию как включить, так и отключить. К примеру, TeamViewer взяли, отключили. TeamViewer взяли и включили. Никаких, никаких проблем с этим нет. Как удалить, к примеру, теперь нам эти программы? Делаем то же самое, нажимаем WinR, а, вставляем нашу команду shell двоеточие startup, нажимаем Enter и просто из папки а здесь все удаляем. Удаляем, удалили. И теперь можем перейти в наш диспетчер задач. Снова переходим и смотрим в автозагрузках. Теперь наших программ нет. Ну а на этом все. Надеюсь, видео было полезным, информативным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до встречи в новом видео.